Thank you. ничего не сделал. Видите, сундуки заполнены. Да ну нахуй, а вот заполнены. Зачем? Ты меня загриферил. Чтоб... Пиздец. Пиздец. Пиздец. Пиздец. Шлюха ебаная. 去去去去！我跟你讲，你把这个 Может, мой ресурс отдашь? Пошел нахуй! Okay. <laughs>